اوكي از eh, eh, ቤቲ eh, የተገናኘነው እንደ ድንገት ነው ማለትም ያገኘዋት እንትን የተዋናኝ ትምህርት ቤቶች እዛ ለተወሰነ ጊዜ ልትማር መታ እዛ ነው ያገኘዋት። እንደ ድንገት ያልኩት እሷ አዲስ አበባ ነዋሪ አይደለችም። እኔ እንትን ተዋናኞች የፈለግኩት አዲስ አበባ ነው። ብዙ ጊዜ ፈልጌ ያለው እኔ እስራኤል ሀገር ነው የምኖረው እየተመላለስኩኝ እንደዚህ የመጀመሪያ እንትን ፊልሙን ይዛ የምትጓዝ ማን ትሆናለች ብዬ ብዙ ብዙ ብዙ ነው የፈለግኩት። ብዙ እንትን ተዋናኞችም እውቀትም የሌላቸው እንደዚህ በዚህ በዚህ ሙያ ፈልጌ ፈልጌ ፈልጌ መጨረሻ አንድ ቀን እንደዚህ ወደ እሷ ትምህርት ቤት እዛ ትምህርት ቤት አለ የተባለበት ቦታ ሲሄድ እሷን አየኋት። ነው እንደሚመስለኝ ልክ እዛ አካባቢው ከልጆቹ ከሌሎቹ ተማሪዎቿ ጋር ሲሆን አስተያየቷን አስተያየቷን እንዳየኋት እንትን ወዲያው ነው የማረከችኝ። ከዛ በኋላም እንትን audition አድርገንላት በሁኔታዋም በተግባሯም አስተያየቷም ከሁሉ ከሁሉ ደግሞ የበለጠ ቤቲ እንትናት የራሷን ፕሮፌሽናልናት አስተያየት አላት። በቃ ዝም ብሎ ዝም ብሎ ጨዋታ አይደለም። የራሷ የምትሄድበት መንገድ መንገድ አድርጋ እንደምታየው ገባኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እሷ ኖሯ የነበረው ጎንደር ነው። አርቃ ወደ አዲስ አበባ ትንሽ ኮርስ ለትወና መታ ያ ሁሉ እንትን ለእሷ አስተያየት ያደርጋል። ገባሽ አባባሌ? ባሽ አሁን እንትን አንድ ፊልም ወጣት ወጣት እሷ የዛን ጊዜ የአስራ ሰባት የአስራ ስምንት ዓመት ልጅ ነበረች። አውቅ ያለው ይህንን እንትን ፊልሟ እድሜዋ የተዋና እንትን የሚያስፈልገኝ የነበረ የአስራ አራት ዓመት ልጅ ነው። አውቅ ያለው እስከ አስራ ሰባት እስከ አስራ ስምንት ዓመት ልጅ እንደምታስፈልገኝ ያንን ማለት በጣም ኃይለኛ ልጅ መሆን አለባት። ገባሽ? ብዙ ሰዓት ነው የምንሰራው። ፊልሙ ደግሞ እሷ ሁሉ ቦታ መገኘት አለባት። ስለዚህ ትከሻዋ ላይ ያለው ሀላፊነት በጣም ብዙ ነው እና ጠንካራ ሰው ያስፈልገኛል ብዬ ስንት ኦዲሽን አደረግኩላት። ተመላለሰን አየን አየኋት። ያው ፊልሙን ፊልሙ ላይ ማየት ይቻላል። በጣም በጣም በጣም በጣም ጎበዝና አስተያየት ጠንካራ እንትን ተዋናኛ እንደሆነች እዛ እንትን ለተያለ እኔ እንትን አዲስ አበባ ትምህርት ቤት ያለበት ቦታ መንገድ ዙሪያ ብዙ ነው የፈለግ ነው። በየቦታ ባለው ቦታ ሄደናል። ከአንዱ ትምህርት ቤት ሲሄድ እሷን አየኋት። እንትን ፍለጋ ምናምን ያደረኩት እኔ ግማሽ አመት ምናምን ሰርቻለሁ በፍለጋ ለዋና ለዋና ተዋናይኝ የመጀመሪያ ፊልም የነበርበት ፊልም ነው፣ ግን በጣም ትልቅ ፊልም ነው። በጣም ነው የምወደው። በጣም የምወደውም አንደኛ ከአለምወርቅ ጋር ስለሰራ በጣም ደስተኛ ነው። የተቀየረው ነገር ምንድን ነው? በጣም ስለ ትወና ማወቅ ከሚገባኝ በላይ አውቄያለሁ። አንደኛ production ኑ በጣም ትልቅ production ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ production የለም። የመጡትም ከትልልቅ ሀገር ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ነው። ከትወና ውጪ አጠቃላይ ስለ ፊልም ሙያ በጣም ብዙ ትምህርቶችን ወስጃለሁ። ከዛ በመቀጠልም ይህንን ፊልም በማየት የሰራውት ስራ አለ። ከዚህ ቀጥሎ ያው የእስራኤል ሀገር production ነው። እዛ ፊልም ላይም ተውኛለ ያው ሌሎች እድሎችም ይመጣሉ። ያው ሰራ ያለች እና ግን ይህ በጣም ለእኔ ትልቅ እድል ነው። ስፔሻ ያለመወቀጋ በመስራቴ በጣም እድለኛ ነው እውነት ማለትም አዎ እኔ እንትን ኢትዮጵያ በጦርነት ጊዜ ነው ተወልጄም ያደኩበትም ጦርነት ነው እና ብዙ አስተሳሰብ ያለኝን ስሜት ነው እዛ ላይ የገለጽኩት። ሚና ራሷ እኔ ነኝ ማለት አልችልም። እኔ ኢትዮጵያ ለቅቄ የሄድኩት በአስራ አንድ አመቴ ነው። ግን ሚና የምታያይዘው የእኔ የኔን ስሜቴ የነበረኝና ፍላጎቴ ምን አይነት ሰው እዛ ውስጥ ብሆን ምን አይነት ሰው መብቀል እንደምፈልግ የምታያይዝ character ናት። ብቆይ ሳይሆን ምን አይነት ሰው መሆን እፈልግ ነበረ እንደዚህ አይነት situation ኖች ውስጥ ብገባ ማለት ነው። ገባሽ ገባሽ አባባሌ እኔ እንትን ልጅቷ character ሯ በጣም ጎበዝ ናት፣ በጣም ላመነችበት ሀሳብ ቀጥታ ሄዳ ለመዋጋት ትሞክራለች። እንደዚ አይነት ካራክተር ነው እንትን የጻፍኳት። እነዛም ካራክተሮች አብዛኛውን ከኔ ሳይሆን ከአካባቢ በነበሩኝ ከአካባቢ በነበሩኝ ሰዎችም ቤተሰቤንም ሳስበው በጦርነት ጊዜ እንዴት ብለው እንዴት ተዋጡት፣ እንዴት ብለው ችግሩን እንዴት እንዳሳለፉት። አብዛኛውን ፊልሙን የሚያሳየው የሚያንጸባርቀው ደግሞ ሴቶች ናቸው። ሴቶች በጦርነት አለም እንዴት ብለው ነው ልጆች የሚያሳድጉት? የሚያድጉትም ልጆችስ እንዴት አይነት ናቸው? ምን አይነት መሆን እንዳለባቸው የሚለውን ሀሳቤንና ፍላጎቴን ነው እዛ ውስጥ የከተትኩት። ያለ አለ የማለቱ አቅሙም የለኝም ማላቃቸው ሊኖሩም ስለሚችሉ ማለት ነው። ግን ያን ያክል አሉ ማለትም ይከብዳል። ግን በጣም ከባድ ነበረ። እንትን እኛ እኛ ፊልም ላይ መስራት አንቺም ሴት ሆነሽ የመጀመሪያ ሊደርሽን በመሆንሽ እዛ ስንት ትግል ነው ያሳለፍሽው ራስሽን ጠብቀሽ ለመስራት? ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የለ የሚለው ነገር ነው እኔ መመለስ አልችልም ያሉት ትግሎች ይችላል እኔ ማላውቃቸው ሊኖሩ ይችላሉ ነው እንጂ ሴቷኔ ስቱኝ ሴት እኔ አለምወርቅን በጣም የምወዳት ለምን ያለሽ እኔ normally ሴት lead የምታደርገው ነገር ፊልምም ቢሆን በጣም እወዳለሁ ከልጅነቴም ማለት ነው። ፊልም የምትመራው ነገር ደስ ይለኛል። አለመወርቅን በጣም የምወዳት በጣም የማደንቃት ማንም ሊያደርገው እኔ በማውቀው ደረጃ ማንም ሊያደርገው የማይችለውን ነገር ነው ያደረገችው። እዚህ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ይህ ነው የማይባል እኔ እሷን ሆኜ የምናገር አልችልም፣ ግን እኔ ካየሁት ነው የምናገረው። ብዙ challenge ኦችን አሳልፋለች በጣም ማለት ነው እና እንኳን እሷ እኔም በትንሹ ማለት በትንሹ ስደሽ የእሷን ያክል ባይሆንም የእሷን ያክል እሷ ከ directing ጉም ከሁሉም ከሁሉም ነገር በጣም ብዙ ፈተናዎች ነበሩ በጣም ይሄ ነው የማይባል ማለት ነው። እንትን እኛ መመልከት አለብን ጦርነት ምን አይነት ኤፌክት እንደሚያደርግ በግለሰብ ላይ የትልቁን አይደለም የምናወራው። ከአንድ ቤት አንድ ልጅ ሲወሰድ ከጦርነት ሜዳ ቤተሰቡን ምን እንደሚያደርግ፣ አካባቢውን ምን እንደሚያደርግ ያ በትንሹ ከተመለከትን ሜይቢ ሊገባን ይችላል። እንትን ጦርነት ከመረማዳችን በፊት ሌላ መንገዶች መፍጠር እንዳለብን የሚል የእውነተኛ ህልም ስለነበረኝ ነው ይሄንን ፊልም የምሰራው። ፊልሞቼም አብዛኛውን ምሰራቸው ነገሮች እንትን ተስፋና ተስፋ ስላለኝ ነው። አላማ አድርጌ የህብረ እኛ ብንደማመጥ ብናይ ጉዳታችን በጦርነት ሜይ ቢ እንትን የምናደርጋቸው እርምጃዎች ሊለዩ ይችላል የሚል ህልም አለኝ። ግን ፊልሙን ከጨረስኩት በኋላ እንደምታዩ ይህንን ሶስት አመት አራት አመት ኢትዮጵያ ራሷ በጦርነት እንትን ተራውጣለች። አብረውን የሰሩም የሰሩን ልጆች ቤተሰቦች ችግር ላይ ነው ያላችሁ ያሉት በጦርነት የዛን ስቲ አብዛኛውን ጊዜ ይሄም ልብ ይሰብር ነበር። ለምን እንደዚህ ብዙ ታዋቂነት አልነበረው የለውም international አለም አይሰማውም። ስለዚህ ትንሽ እንኳን ምን እንደነበረ ለመስማት ስትፈልጊ ጋዜጣ ላይ በየቀኑ የሚወጣ ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ነገሮች የተለያዩ ሀገሮችም እንደዛ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። አሁን ደግሞ የባሰ ኤሮፓ ውስጥም አሁን እንደዚህ ራሻና እንደዚህ ዩክራይና እንደዚህ ጦርነት ውስጥ ያንን ሳይ በአንድ በኩል እላለው okay አሁን እነዚህ ነጭ ስለሆኑ ተሰሚነት አለ፣ አለም ተረበሸች። በሁለተኛው መንገድ ደግሞ በጣም ያስፈራል። ለምን በጋዜጣ ላይ የሚያየን ገባሽ? በመጀመሪያ ትያለሽ okay ተደብቆ ስለሆነ እንትን ህብረተሰቡ በደንብ አልገባውም እንዴ ጦርነት እንደሚያስቸግር አሁን ግን በይፋ ወጦ በጋዜጣ በየቀኑ ስለዛ ነው የሚወራው። ያስፈራል። ደንዝዘናል ደንዝዘናል። ለጦርነት ያለን አስተሳሰብ ደንዝዘናል። የሰው ልጅ እንደዚህ በየቦታው ሲሞት ሲንከራተት ደንዝዘናል። ምንም ለውጥ የለውም የሚለው ልቤን ይሰብረኛል። እኔ <laughs> እኔ ለመልስልህ ኖርማሊ ለማለት የፈለኩት ምን ነበር፣ በሰዓቱ እንግዲህ ንግግራችን በደንብ አልተግባባን ሊሆን ይችላል። ደግሞ ጋር ድጋሚ መስራት እንደምፈልግ ሌላ አጋጣሚ ቢፈጠር እኔ ምፈልጋለሁ መስራት በጣም እንደምፈልግ ነው ማለት ሀሳብ አላችሁ የሚለውን ነገር ሲያነሳልኝ፣ በቃ እኔ ሀሳብ አለኝ የሆነ ነገር ቢሳካልኝ ነገሮችን ለማስተካከል ብሞክር እሷ ጋር የማሰራበት ምንም ምክንያት የለም እና እንደ ፕላንም ሊሆን ይችላል አላቅም፣ ግን እንደ ምኞትም ሊሆን ይችላል አላቅም። ድጋሚ ግን ከእሷ ጋር የመስራት ፍላጎቱ አለኝ። በጣም መስራት በጣም ያስቸግራል። ባለፈው አመትም መጥቼ ትንሽ ቀርጭ ነበረ ኢትዮጵያ documentary። በጣም ትን process ሱ የት ቦታ መንሳት እንደምትች እንደማትች እንደ ልብ ሄደሽ መቅረጽ አትችም ባለበት ደረጃ። ስለዚህ አሁን እኔ ሀሳብም ቢኖር አገሪቷ ባለችበት ጉዳይ አያመችም አያመችም ለመስራት። አንድነት ያስፈልጋል። ማለትም ለምሳሌ የተዋናኞች ምንድነው የሚባለው ይሄ ኤጀንሲ መተባበር ያስፈልጋል እና ደግሞ ይሄንን እንትኑን የፊልም ህግ ያስፈልጋል። እዛ ባጀት እንዲኖር ትንሽም ሆነ ብዙ እውቀት ፍላጎት አለ። በጣም በጣም በጣም ፍላጎት አለ። ብዙ ታሪኮች አሉ። መሰራት የሚችልበት ቦታ ነው። ብዙ talent ኦች actor ኦችም ሆነ script ጻፊዎችም ማነ እኔ ተዋውቅ ያለው አቃለው እንዳሉ ፍላጎቱ እንዳለ ግን እዛ እንትን መሰረት ያስፈልገዋል። መሰረት ማለት ህጋዊ እንደ ህግ ተደርጎ ባጀት ያስፈልገዋል እነዛን ለመደጋገፍ እና ወደፊት ህብረተሰብ ይህንን art ለማራመድ ይቻላል ይቻላል። ግን መንግስት እንደ ራሱ እንደ art አስፈላጊ ነው ብሎ እንትን ማለት አለበት፣ ቦታ መስጠት አለበት።